Hey dan selamat kembali kepada channel saya Dan uh, hari ni kita akan main game yang bertajuk The Very Organized Thief Yang saya uh, terjumpa satu website yang memang dia buat ini games Memang percuma untuk download Nanti dekat bahagian description saya akan bagi post link dia kalau anda berminat untuk main So tanpa buang masa kita akan terus main game ni Alright, sekarang kita dah mula So dah ada include description sekali kalau dia boleh lari Nak lari dari rumah buat apa Kita seorang pencuri Kita kena jalan dia diam Oh, toggle Okay Oh, mouse pun boleh Alright First view checklist So, thanks to Borrow Okay, kita akan pinjam <laughs> barang-barang Kita kita akan pulang balik Tattoo radio, stem album, diamond ring, toaster, headphone, pocket watch dan gold bar Okay uh, Tattoo radio, stamp, diamond ring, toaster. Tak nampak. Ah ni boleh ke? Oh tak boleh ambil. Uh, kita cari-cari gelap lah. Buka lampu boleh tak? Alright. Memang ada pencuri buka lampu pun kat rumah kan? <laughs> Kau namanya bukan pencuri tu. Kau kenal lah. Right. So tadi minta toaster kan? So kita cek kat dapur dulu. Hmm, toaster, toaster, toaster. Mana toaster, mana toaster? Mana toaster? cari uh, cari cari cari cari cari. Ah, radio, yes. Hai, radio. Hmm. Radio, radio, radio. Radio di mana? Oh, ada duit. Alright. Kami. Apa ni? Okay, watch. Alright, okay, watch. Done. Lagi, lagi. Cari, cari, cari, cari, cari, cari. Game ni agak menarik. Macam tapi aku cuak kalau tiba-tiba ada jump scare ke apa Tolonglah jangan eh. Roti Kau sepatutnya Buat kerja kau Cari toaster Roti <laughs> Ah, ironinya Kena cari toaster mana toaster ni Ada kunci Okay, office Oh my god, kenapa tuannya wali <laughs> takde, takde, takde, takde. Hmm, oh, tadi ni tandas ni. Oh, kita dah. Lock. Oh, office. this? Ah, ha, headphone. Ya, yeah, apa lagi barang? Go bar. Go. Isi kat. Duit. Oh, kayanya dia biarkan duitnya kat atas meja macam tu je. Jalan. Ya hmm. Pelik. Eh. Oh, duit lagi dasar-dasar kaya betul. Oh. Ada ada putih emas. Ah. Uh, nah, try. Mana tu ada alam tu? Cuba saya dulu. Dalam pun aja. Hmm. Oh, ada kod. Ah. Uh, 4776. Right, right, right, right, right. Buka, buka, buka. 4. Right. tu tu tu 6. Apa lah dasar? Takut senangnya nak cari. Oh. Eh. Asal dia. Alamak. Tak rumah. Ah, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, Ah, tapi kita ada barang lagi yang kita buat. Ah, toaster, toaster. Bongol lah toaster beri susah. Tak rumah. Sunyi, sunyi, sunyi, sunyi. Dah, oh. Ai. Ya, barang tak selesai lagi. sekarang kita mesti kat mana? Ah, ah, ah. Hmm, okay, barang yang kena curi dah berubah. Ah, laptop, perfume bottle, painting, roll mower, style bum, bracelet, computer tower, korba. Okay. ah, ha, tadi painting rasa yang ni lah kot. So like, pelik tadi. <laughs> Perasan tak? Lain kita tuan rumah ni. Eh, tak boleh. Oh. Ah, ah, tapi ada office key, alright. Ah, kita cari. Oh, barang dia ada ada setengah yang dah berubah. Okay. Hmm. Nasi bela tak rasa creepy Aku takut je kalau ada jump scare ke apa Oh ada alam Oh ni alam tadi kan eh? uh, Agak-agak mana satu Hijau Alright nice Tepat <laughs> Haha Bawa motor rumah Alam macam tu je Senangnya Nak kena curi pula Okay long over Alright nice uh, Bracelet Eh apa asal dapat bracelet ni Mana bracelet Bracelet bracelet bracelet bracelet Wah, simpannya. Ah, start. Right. Betul rumah ni memang kaya betul lah. Barang-barang tak merata macam tu je. Korang kat rumah janganlah barang tak merata macam tu. Ha, aku rasa best start. Alright, nice. Hmm, naik atas, naik atas, naik atas. Hmm, hmm, hmm, duit. Right. Selesai. Orang kali ni macam susah je. Macam banyak tak. Woi, tadi best. Oh my god, creepy. Cincin. Tapi tak boleh curi. Voilà. Hmm. Oui. Yeah, oui. I love money. Money can buy anything. Can buy happiness. Hmm. Oh, laptop. Right. Ah, uh, Stamp, stamp. Computer tower. Computer. Tower. Oh, computer tower tadi kau office aku rasa. Right. Wait. Hmm. Okay. painting, painting elf. Oh jap. Ah kod kod kod kod kod kod 2540. Oh ya, pun dah berubah agak. Alright. Eh, Aduh, menipu je game ni. Hmm, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Ada situ. Oh, ni kot. Alright, nice. Uh, eh, siap, siap, siap, siap, siap. Turun, turun, turun, turun, turun. Seluruh tu rumah dia datang. Uh, apa lagi, apa lagi? Perfume botol. Perfume kat... Mesti kat atas kan? Okay, okay, jap. Sekejap, sekejap, sekejap. Tuan rumah dia masih tak masuk lagi. Oh, duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit, Ai, <laughs> gatito! Ah! Kangaroo! Ampari kangaroo! Ah, cepat cepat cepat. Kita kita gantikan juga. Hmm. Ah, aku tadi kalah dengan kangaroo. Tahu ni, tahu ni, tahu ni. Kangaroo, tahu ni, tahu ni, tahu ni, tahu ni. Kau tahu ah. <laughs> ni. Bongkok lah kenapa tu rumah kangaroo tapi orang lagi. Ya Allah, kenapa dia jemuan naik? Berubah pula. Wah! <laughs> Naik! Lari, lari, lari. Lari je lah. okay guys itu saja untuk hari ini uh, ah, video gameplay bernama very the very organized Steve orang rasa terhibur dengan video ni macam biasa like and subscribe atau kau tak suka korang boleh dislike juga tak kisah pun korang nak like dan dislike Uh, leave the comment kalau korang rasa nak komen apa-apa benda baik benda buruk saya boleh terima segala-galanya dan untuk game ni saya akan bagi link dia dekat bawah Dekat bahagian description So korang boleh download for free Memang game ni for free So itu saja untuk hari ni Saya hmm, Dari channel saya So terima kasih <laughs> untuk siapa yang melihat So kita akan jumpa pada episod yang akan datang